今日會同大家分享做三絲炒米粉。我先準備大概一百五十 gram 嘅梅頭肉啦。先將梅頭肉切片。如果想食肉絲咧，就再將佢切成一半。咁啊，落翻少少糖同埋生油啦，去腌一腌啲肉片。 咁我哋准备一啲红萝卜嘅丝啦，我呢度咧大概系三分一条红萝卜左右啦。咁我大概要用翻半个洋葱，我切咗个头尾同埋皮先，将个洋葱咧就切做细条啦。揿住个洋葱喺中间界几刀就 O K 噶啦。 咁我會用到紅椒同埋青椒都半個啦，咁啊將佢切成条啦。咁我哋起一起個镬啦，放啲油落去煎一煎隻蛋啦。 咁打匀啲蛋咧，我哋煎好啲蛋之后咧，就可以切成细条啊，变啲蛋丝。咁全部材料都准备好咧，就可以落镬开始炒落哋个米粉噶啦。咁一开始咧，我哋就炒熟咗啲猪肉先啦。 咁預先炒嗰啲豬肉咧，你豬肉咧就會香少少啦。咁啊，無論係肉片啊、肉絲咧，你炒到佢微微嘅金黃咧，咁就可以撈上嚟噶啦。咁啊，唔需要洗鑊噶啦，因為剩低嗰啲咧都係豬油嚟嘅。咁啊，先將啲紅蘿蔔絲誒炒好熟先啦。 跟住就放埋啲洋葱落去啦，先將洋葱、紅蘿蔔絲咧就撈匀啦。跟住我哋又放埋啲雙色椒落去啦，先將以上呢啲咧就炒熟咗先。咁我哋放少少鹽啊，佢就會出水噶啦。所以咧，我哋會先將呢四樣嘢啲蔬菜咧炒熟佢。咁啊，炒到啲蔬菜咧啲水咧吸收咗，我哋就可以放米粉噶啦。我呢度咧就有二百七十克嘅新竹米粉啦，你就可以用。 誒，你中意食嘅米粉都 OK 嘅，我就會加埋芽菜落去啦。咁啊，雞蛋絲同埋豬肉咧就最後放嘅。咁啊，落少少調味料啦，我會落少少五香淮鹽啦，少少嘅白胡椒粉啦。然之後咧就將全部嘅材料咧撈勻佢，炒勻佢。 咁我会加翻少少嘅水分，咁啊落翻少少嘅老抽啦，亦都俾多少少嘅颜色佢啦。咁啊再加少少嘅麻油，咁咧令到佢更加香。你炒匀佢，炒到佢干身咧，咁就可以上碟噶啦。有时天气咁热啦，我哋炒个粉配个白粥，咁就简单就可以有一餐噶啦。咁啊唔使餐餐食饭咁寡。 咁啊，今星期嘅分享呢，又到呢度啦。咁如果你中意我嘅影片呢，就可以订阅我嘅频道啦。我下次见，拜拜。